Hello everybody. My name is Aditi. I am an Indian English voice from Amazon Polly. My gender is female. I also speak Hindi, which goes like this. सभी को नमस्कार मेरा नाम अदिति है मैं अमेजोन पोली से एक भारतीय अंग्रेजी आवाज हूँ मेरा लिंग महिला है थैंक्स फॉर वॉचिंग देखने के लिए धन्यवाद